いやあんなんかうん下品だねおおおおおおおお <laughs> 久しぶりだよデビですよああ今回はラボーダーの分分やっていきますラボーダーだけじゃないんだねもう一人いたねでも僕ラボーダーね実は知ってるんだよあのー 2019年から2020年にかけてのあのお正月のねあの年末のあの生放送なのロシアの番組あるじゃんあのずっとこう音楽がずっと流れてるやつあるじゃんあれでラボーダ出てたじゃんあれのね「ノブリン」っていう曲があったでしょあれすごい好きだったんだよね ほらね普通にもうめちゃめちゃ聞いててんで公式からもねちゃんとこう t v を作ってねあのノブリン出てきたんだけどね PV よりも生放送のやつの方がかっこよかったねなんか地下鉄でねダンスしてるんだけどすごい良かったんだよねうんうんうんあれ生放送かい多分生放送 <laughs> ごめん適当ね 2週間もねデビーがね新しい動画を出さなかったからねどこかに消えちゃったんじゃないかみたいな、ね、話もあったんですけど大丈夫ですいますここにそうこれもうみんな今見てる人はね分かると思うんだけど、えー、今回はね生放送で今お送りしてます今これねみんなリアルタイムであのお話ししてるんだね素晴らしいね同じ時間を共有するってもう早速ねあのー、デビ生放送ありがとうっていうことでね えー、あまあ日本の人からねおめでとうのメールの方いただきました、えー、ペンネームチンゴパンに挟んでフランクフルトさんはいこんにちはフランクフルトさんこんにちは、えー、僕は今お母さんと喧嘩をしてしまいましたお母さんは喧嘩をした日からあまり話をしてくれなくなりましたなるほどね そういうことあるから、うん、ね、えー、僕はもうすぐ誕生日なのですが、お誕生日に欲しいプレゼントの任天堂 switch を買ってくれるか心配です。なるほどね。で、えー、僕はお母さんにどうやって謝ればいいでしょう僕の49歳の 誕生日までに <laughs> なんとかしたいですデビさんよろしくお願いしますっていうことでね土下座だねあ日本人やっぱ土下座土下座で大体あのー、なんとかなるからうん <laughs> えええええってね泣きながら「やだやだやだやだ」ってねこうあの <laughs> 泣きながらあのー、暴れたらいいと思いますはいということで、えー、ラブを じゃあ、あの、文文を聞いてみたいと思います。 <laughs> ということで、じゃあみんな、いつもの行くよ。ね、みんないつも、親ありがとうね、じゃあ行くよ、行くよ、せーの、いつもせーの、ゴーあら、18金なの音でかいな。 音でかいな音でかいな赤いな音でかいな <laughs> 僕のお題なんだけど何何何すごい指輪だねすすごい指輪だねあいいジャケットだね俺ダブルのジャケット好きなんだよおこれなんか国連的なやつかな 国の偉い人たちが集まる的なえどういうことどういうこと何すんのこの人結構実は年取ってんだよね意外とすごい服だな んそそういうイベントだったの大事な話をするようなあれじゃないのくだらないなえあすごいねいやさっきもクオリティ低かったと思うけどね どうかしてるだろう。んあ、これ今のすごいじゃん、今のすごいじゃん。うんうん。しょぼいね、今の。かっこいい。あ、俺これ、これなんか好き。俺なんか好き。 みんなの喜び方何なんだよいやうんなんかうん下品だねおおおおおおおお 熱い熱いやばいやばいやばいやばい待ってこれ見て俺どういう気持ちになったらいいんだこれこうこうメメメメメッセージメッセージ性はメッセージ性は何えあなんか急に変わったよ ラップ系はあんまり好きじゃないなブラえ何栄養ドリンクのプロモーションこれ <laughs> あのテンションテテンション高いねテンション高いねみんなみんなこれやってこれこれこれね 指と指をねくっつけてねずっとこうやってるとねうわーグロいここ真ん中にね壁を感じるよ <laughs> うわーグロい でもね昔の80年代とか70年代かなエログロ系流行ってたよねまああいうのもまあたまにはなんか見なくなったりするけどこれは意味がわかんないお大事だよここデアベレつきちゃったよねやばいなあ男バージョンもあるのね あでこれでもこれで8点もらってたから俺もこれしに行きたい <laughs> あと落ちたい落ちたい <laughs> はいということでラボーダのブンブンでしたまあなんだろううんなんかアメリカの音楽とかもそうなんだけどなんかなんか中途半端なポルノでいやだったらエロ動画見るしっていう感じだしうん でなんかとりあえず黒人の女の人がケツ振ったダンスしてるとかうんもうこう不良に憧れさせるようなねよよまあまあ何度も言ってるやつだよ僕がいつも何度も言ってるやつあのもう不良に憧れるとかあのねもうダサいってあの 面白いやつとかね、えー、頭のいいやつあとはもう性格の悪いやつ性 <laughs> あ性格悪くなっちゃダメだけどあいい意味で性格悪くなるのいいよぼあ僕はあの、えー、英語だったらね「あの Mean Teacher d e って書いてあるんだけど、えー、あれはねあの性格の悪い先生デビアンってことなんだよね。うん、そうそうそうそう。ああ、そうそう性格の悪い人なんです。悪口とか痛い 時もある、うん、でね、えー、この曲サムネサムネいいね <laughs> であと、うん、あの美術さんもいい仕事をしてるなと思ったファッションョー的な感じでいろんな服を見るところも良かったし、えー、急にねあの男の人のラッパーが現れるところはあったけどあそこはこう、えー、座ってる人たちの男性たちのこの まあんていうのこの性欲をかき立たせるような何かを演出してるのかなで結局爆発しちゃったっていうまあ個人的にはねあのねあのー、こうもうこれ見てるねあの見ちゃダメって言っても結局ねこういうコンテンツを子供見ちゃうし、えー、ね あの有害なものをね見ない子供はいないんだから、うん、全く有害なものを見ずにあの育った子供がいたとしたらそれは親が異常だと思うのねだからまあこういうものと、えー、子供が向き合った時に、えー、どういうふうにね、えー、まあ子供に対して僕たちができるかね、親が何ができるかとかって考えるべきだと思っていて でこういうものを見て憧れて勉強もせずになんかタバコ吸ったり酒飲んだり喧嘩したりみたいなねそういうのなんかあの動物みたいなね、えー、特に大嫌いなのはねあの付き合った女の数とかねあのセックスした回数を自慢するようなやつとかねあの超嫌いなんだよね もうねゾッとするよあの日本でもあるよほんとあのねまあのー、街歩いててさまあなんかイギリス人とかアメリカ人とかオーストラリア人とか男の人たち何人か喋っててさでまあちょっとは英語聞けるから会話聞いてたら「あの日本の女の子とセックスしたの?」っつってで「いやまだだよ」って「えー、なんで?」って「お前英語の先生だろ?」って「日本の女とセックスなんか簡単じゃん」みたいな。 なんでしないのしとかないともったいないよみたいなこと言ってたかねでそれ以外にもあの何ていうのあのもうねすっごい嫌な上司が昔いてねあの会社の中でまあすごいこう偉いね女の人がいたのね、えその人にねあのセックスされに行けってこう仕事のために行けとか言うような人がいてさ で俺こうロシアのことをまあいろいろえー、まあねしたり知り合いがいたり、まあ、一部ねするんだけども「えー、マジで?」って「ロシアの人呼んでよ」って「俺ロシアの人とセックスするのが夢なんだよ」て言ってねっきりするもんみたいなとテレビ番組とかね今ねあなたたちの国もそうだよまあ日本がねあの先にブーム始まったけど韓国アイドルね もう韓国の人はもう最高みたい韓国の人はかっこいい韓国の人は肌が綺麗韓国人は頭がいいみたいなねでテレビ番組とかのニュースとかでもさインタビュー受けてる母親と娘がいたのねであなたはもうあのー、どうせ付き合うなら韓国人の人と付き合うのよとか言っててさカかんないよくだら んなん大嫌いでマジで。うん、ちょっとしょうもねえわ。そんなことですね。ほんとね、お前、軽蔑するわ、マジで。でその親子がさその新大久保っていうコリアンタウンにあの男の人探しに行けとか言ってで女から男にアプローチガンガンしに行くとかマジかっていうところもあるんだけど、まあ、どんなバカな親子なんだよって思うし母親としてもね ね、その新大久保って駅は僕もこう何回か行くことはあるのねあのでねそこでなんか行くたびにだよなこうもう何年何年間ほぼ数年間行くたびに駅前でなんかねもうね別にかっこよくもないねなんかチンコみたいな髪型したね韓国人の男がね すっげえもうアイドル気取りでこうやってもう堂々としゃべってるで女の子捕まえてねあのこのスマホでねカメラでねライブ配信してねなんか私のこと愛してるって言ってくださいってね、愛してるって言わせようとしたり卑猥なことを言わせようとしたりで、まあ、韓国アイドルって嘘ついて女の人と仲良くなってセックスしてでセックスした後寿司女っつってあの暴力を振る動画を 上げ続ける韓国人がいたりとかねもうねしょうもない本当にもうそんな関係ないからあの国籍とか人種とかねまあまあまあある程度ねそら差はあるかもしんないけどもうそういう音楽見たからってイコール最高みたいなほんとクソだからうん。 でこういうの見てもあのバカな人にやらないでほしいみんなほんとマジでうん、うん、頭いい人とか真面目な人の方がかっこいいからこういうふうにかっこつけてるやつよりもあとねもう髪の長い男とか男とかねあのピエロのメイクしてるやつとかねあとなんか派手な服を着てるやつがねもう大体クズだからは <laughs> い 作りやすいいい曲だから車とかでかけるのがいいんじゃないって感じかなうんうん個人的にはね前の曲の方が好きだったかなのののぶりんだっけうんうんラボだわねうんうんということでデビューでしたパカパカ